Fala galera, aqui quem fala é a Júlia E sejam bem para mais um vídeo e hoje estamos aqui no Fortnite E hoje estamos a, a, a, aqui Junto com meu pai Faz não me liga pai Oi. Hello, hello. E hoje... E hoje também estamos com meu irmão. E hoje vamos jogar um esquadrão não preenche. E, Deus. Não, bora, bora cair é em fontes fonte fonte fonte fonte fonte fonte Pai, Daniel vai marcar em agência, mas cai no azul. Mas não era pra pular, pai. É, ir no azul. Vai agência? Não. Bora em agência mesmo, vai. A gente tem que ficar perto do Daniel, porque ele é o único pro play aqui. Brincadeira. Hum, eu te chamei de pro play aqui e você me trata assim? Ah, legal. Melhor loot possível para me começar. Uma M4, olha. Mas me deu um chudinho. Agora começou a melhorar. Daniel! Vai ali na escada. Eu já vou pro Midas, beleza? Vai. Tem cara comigo, tem cara comigo. bateu minas. Bote, pai. Tem kit médico aqui. Não, kit médico não. bot. Meu pai pegou o kit. Meu pai pegou o kit médico. Pai, não pega esses dois. Daniel, me dá chudinho. Cadê? Peraí. Não, dá um chudão, dá um chudão. Daniel, era pra gente... Não, pai, não! Toma, dá pra mim. Pula, pai. Olha, tem sniper, tem um monte de coisa aí, viu? colocar mina, pai. Quem quer é a arma do Midas? Vai ficar querendo. Ah, não, é o pai! A minha bala. Por favor, obrigado. Uhul! Eu sou muito pro player, cara. Tá de brincadeira que eu tô levando. Cara comigo, cara comigo. Cara, cara, cara? O bot? Cara. Vai, tem cara com o Daniel, tem cara com o Daniel. Tirei 50 da Jade. A Jade tá comigo. Jade, Jade, Jade. deixei ela miada. Matei. É, matou. Quer a Scar dela? Não, já tá tem. Eu tava sem material no meio da treta, a bosta. Eu também tô. Bote. você, Ah, meu Keybot, o Keybot me, mexe como atira. A gente tá cego. Recarregar minha arma do Midas aqui rapidinho. Daniel! Eu vou pegar uns negócios aqui embaixo. Deixa eu dar um aqui. Só falta eu achar cara na tubulação. Não, Bebe. Bebe não, pai. Calma, calma, calma, calma. Bebe o mini ali primeiro. Ô, Daniel! Se alguém de vocês achar um bote, me fala. Eu também preciso Bebe. de um bote. Não. Daniel! Vem cá. Desce aqui, Daniel, onde que eu tô, por favor. Daniel, tem um chudão aqui kit não, já assim, negócio aqui. Vou levar o negócio aqui. Então. Não, dropa. Não usa. Meu Deus do céu, mano. Vem cá, Daniel. Aqui, ó. Vem logo, Daniel. Quanto você tem? Dez. deixa que eu levo. Meu Uhum. Pai! Sobe essa escada, vem cá. Tem cara que o Daniel, ele tá sozinho. Daniel, vem cá. Pai, ignora esse baú, meu. Tem um consigo de vida. Daniel, como você não mata esse cara ainda? Não mata, Daniel! Não! Era é pra interrogar ele. Interrogar, o tá longe. Daniel, tamo aqui. Acho que 5 minutos vai jogar. Você não quer chudão, é Daniel? Amortecedor de queda. Pai, consegue levar duas ataduras? eu já tomou o chudão? Eu tinha pad. Não tem. Pessoal, então já estamos muito bom de loot, principalmente com uma arma mítica. Que bom que estamos com uma arma mítica. Você tirou minha vida. Daniel, você sabe que você tirou vida minha, né? Vou ficar desse lado aqui, meu. Daniel toda hora bate com esse. Tem cara ali embaixo. Não é todo cara que você também. Eu vi, tá? Montei. Matei. Matei os dois. meu eu tinha um atrás de mim, um na frente. Tá tinha um cara na minha costa, na minha. Tá como um cara que me tacou bazuca. Tira, pai, tira! Pai, você estava tirando no cara, como você não viu? pensei que tinha mais. Ai, só dá... A gente precisa... Me salvem na gruta, me salvem na gruta. Plana esse negócio aí, Aí perto onde eu marquei, Júlia, vai lá no dele, ele fala. Pai, esse pede aí isso. Tá muito ruim de vida. Pega aqui, ó. fácil ele, ele dá pra você, Daniel, porque ele, ele precisa de menos vida que você. Calma aí, velho. Calma, calma, calma. Chute. Ah, não, não. Porra, quase que eu consegui. Não, então aperta H e sai correndo no máximo de novo. Aí, voltei. Ah, por enquanto eu vou colocar no correio automático aqui no meu. aqui, ó. Eu vi. Pai, aperta. Fica perto dele, pai. Fica perto dessa caixa e aperta E. Pega 12, pai. Você não tem 12, não. Não, eu vou... Alguém tem bala de Bitcoin? Tenta me salvar na gruta. Ó, filho, olha essa bala. Não vai dar pra me salvar. Toma. Tá Matou? Matei, eu vou colocar aquele mesmo negócio nesse corpo. Não vai tomar Não Júlio, não? Pode usar essa. Quem matou? Quem matou? Ou se você quiser, vai lá na van. 天都暴雨，少个。 Tem dois caras com meu pai. Quer jogar mais uma? Pessoal, então bora. Como a gente tiver na próxima partida, a gente volta. Pessoal, gente, estamos aqui na primeira partida como bananinha. Vai ler aqui. Banana nana. Banana nanica. Ah, é. Ah, é. É a dancinha da banana. Bora, agora bora cair em, em, em pão salgados. Uhum. Pula! Não, é azul. Come aqui também. Esquece, pai, todo mundo tá caindo em agência. E fontes aqui, azul, rosa, azul, azul, rosa, rosa, azul. Não, não. Eu ia pular aí, né, Daniel? Dá de pistola, sou uma boa. Consigo matar o Midas com pistola. Cara aqui, aqui, aqui, cara aqui. sem arma. Morreu? Morreu? Tem arma. tá, Tem arma sem arma. Tô com uma pistola. Peguei essa MG.

Na to Mano, meu tem que levar Tem outro bot com sniper. Quer que eu mate ele? Tá bom, mas... Mas eu tenho um amortecedor de queda e pad. Vou ir pra lá. Já tô aqui em cima. Só tenho 10. Quer as balas? Eu vou pra Toma. E eu tenho 10. Que injusto.

ajuda, pai? Vem logo, pai. Pera aí, pera aí. Pra onde? Comida, vai ferro. Ah, eu é que tô dando drible. Vai, olha aí, ó. Algum problema? Tinha um lá em agência. Só que eu não vi que você tava sem escudo. Vem aqui, ó. Ninguém pulou em, em bobinas. Hum. Eu só tô achando coisa... Hum, pessoal, a banana nanica tá muito boa. De loot também, né? A, pra, a coisa de loot, a fábrica... Ah, não, Daniel, a fábrica de Madeira, madeira tá na safe zone, quer ir pra lá? Eu não. Tô nem perto. Aham. Uhum. Mas... Peraí. Vai. Daniel, você quer? Toma, Obrigada. Eu já vi, tá? Quase troquei minha tática. Pra quê, pai? Levar, levar. 嗯哼。 Volta pra Bubinas. Eu vou usar perde. pessoal, já estamos aqui pertinho da Safe Zone. Cala a boca! Meu tá Deus, Daniel! Vocês estão indo pro lado errado! Tem cara comigo, tem cara comigo, tem cara comigo, tem cara comigo, tem cara comigo! Tem cara comigo. Ele atirou em mim. você, então tá com você. Tá com você, perto. Ah, não sei. cara que você Cara sério. ser lince mesmo, né? Ei, respeita a lince. Eu gosto dela. careta dela, me respeita. Você quer subir lá em cima? No Uh -uh, eu já olhei. Construiu? Não. Tem comigo, comigo, comigo, agora é sério, comigo. Se tiver cura, eu aceito. Ele tá com um cara com um tá cara com 54 de vida. partida. Beleza?